hello friends welcome back to other video let आज खेलते हैं हम क्या कहना था free fire Pakistan server let's to get start तो आज देखते क्या है देखते क्या है अरे आज जहाज अरे भाई साहब क्या ही मस्त plan your tron form 90 diamonds तो, तो फर्स्ट ये सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है एक क्रेट एंड इसमें एक रिमोट है क्या बात है रिटेन फ्री फायर ने इसे रिटर्न में दे दिया पाकिस्तान सर्वर में और क्या क्या चीज़ें हैं क्लियर रिमोट क्या बात है और ice glare bundle permanent blue ball और गैंगस्टर बंडल गैंगस्टर स्पोर्ट ये रिमोट भी क्या बात है अरे भाई साहब ये क्या देख दिया आज मैंने first legendary bundle free fire का और next griffin fury M four one मैंने पूरा पूरा स्पिन दे दिया क्या क्या है diamonds and one two three four four skins है लीजेंडरी इंक्यूबेटर की और नेक्स्ट नेक्स्ट ये पोस्टर्स हैं अल्फा स्पिन यहाँ न्यू एज में क्या क्या मिल रहा है बंडल मिल रहा है ठीक है ये पैट मिल रहा है और कुछ अलग ही है तो यहाँ के लकी रॉयल की बात करते हैं क्या मिलता है यहाँ पे एक तो ये होगी पे क्या बात है क्या ही एंट, एंट्री का इमोट भी है एम वी पी आने पे क्लैश कोड में चाहे कुछ भी एक नया बोन ये हमारे इंडिया में सर्वर में तो इतना महंगा दे रहे स्पिन सिंगर यहाँ पे थे लक्की रॉयल में डबल पैक्टर एम टेन क्या ही अरे भाई साहब बर्नी एम पी फोर्टीन और क्या क्या मिलता है कस्टम कार्ड भी है यहाँ पर वुड पैकर डेजर्ट के क्रेट्स हैं फ्रोजन फिश और एंड टू बोल्ट और इंक्यूबेटर नॉर्मल तो है इंडिया में भी है ये पेपर रॉयल्स में ये भी नॉर्मल है फिर से बैक हो गया वेपर रॉयल में मिल रहा है हमें क्या क्या में भी है इतनी सारी स्किन्स परमानेंट क्या बढ़िया है यहाँ के गोल्ड रॉयल में नॉर्मल ये भी नॉर्मल है यहाँ के इस ये स्टोर में क्या क्या मिल रहा है एक जिंगल हेड ब्लूट बॉक्स एंड मॉन्स्टर ट्रक की स्किन इंडिया में भी है और क्या क्या है यहाँ एक पेंगुइन की स्किन क्या बात है और ये भी है और क्या है प्रीमियम स्टोर अभी बहुत है और कह रहे अपने यहाँ स्टोर सेक्शन की बात कर लेते हैं क्या मिलता है स्टोर सेक्शन में कटाना इमोट ग्रेनेड की स्किन में फिफ्टी परसेंट यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ की आर्मरी सेक्शन में कहूँ या ये रहा आर्मरी सेक्शन में क्या मिल रहा है लीजेंड्स में स्पास की स्किन यूजर आई की एंड मैक्सिमम की स्किन की क्रिएट ये तो कुछ अलग ये तो अपने इंडिया में टोकन टावर में आया था हर सर्वर पे और यहाँ क्रेट में भी आ गए इतनी जल्दी double rate of fire range plus reload speed minus weird की टोकन एंड वेक्टर की स्किन ये भी है ये इंडिया में नहीं है क्या बात है वेक्टर की क्या लीजेंड स्किन है एम पी फाइव ये है nutcracker hand of hope India में एक भी M M eighteen eighty seven की स्किन नहीं जितनी यहाँ पे है यहाँ पे ये भी है क्या बात है थॉमसन की स्किन ग्रोजा की एंड और क्या है मैक्स सेवन की एक और लीजेंडरी स्किन वुड पैक्टर की स्किन की क्रिएट और सबसे बढ़िया रेयर ग्लोबल की skin F F I C world cup की एग हंटर ब्रांड विंटर ने सोड एम एटीन सेवन की कितनी क्रिएट्स हैं यहाँ नेक्स्ट और सबसे बढ़िया बनी एम पी फोर्टी क्या मिलता है यहाँ ड्रैगन स्किल्स ट्रॉपिकल लेको ये यू एम पी फ्री है मेरे यहाँ क्रेट्स में आई है कोपिट स्कार एंड बात कर लेते अपने मैजिक की सेक्शन की यहाँ पे बंडित बंडल और ये भी है जिसके लिए आए हूँ वो चीज़ ये रही आर्टिक ब्लू बंडल क्या इतना रेयर बंडल है और क्या है यहाँ पे silver eagle DJ master craze DJ and बाकी नॉर्मल है क्यूब एफ टोकन में एक लड़की का ये bundle rank token normal guild का भी नॉर्मल टोकन से एक्सचेंज में ये ये अपना रेडियो कोड में आई थी और क्या मिलता है ये सबसे बात खास बात इस इस <coughs> पाकिस्तान सर्वर की जो है हम किसी को character gold hit send gift कर सकते हैं यहाँ तक कि वो कॉन्ग भी कितने सारे गोल्ड में सेंड कर सकते हैं यहाँ पे इतने महंगे बंडल रहेंगे कंप्लीट तो अपना के करेक्टर की कहाँ गए दो हज़ार डायमंड्स और क्या था आर्मरी में देख रही है क्रेट्स में देख रही है क्रेट्स में देखते हैं क्रेट्स में क्या क्या आ रहा है skull shot global air India में आ चुकी है पीसी बग तो बात कर लेते हैं अपने इवेंट सेक्शन में इवेंट सेक्शन में नॉर्मल है यहाँ पे क्या मिल रहा है यहाँ पे फ्री में ये मिल रही है एम सिक्सटी की स्किन नेक्स्ट मैजिक क्यूब ये शेयर करने का मैच प्राइस चेक करते क्या है इसमें मैच <laughs> प्राइस में ग्रैंड प्राइज कटाना की स्किन और एक ही बंडल मिल रहा है क्या बात है नेक्स्ट टॉप अप में एक बाइक की स्किन आ रही है तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जो भी चैनल पे नहीं है subscribe subscribe my channel like video तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय